Iá, iá, catira de umbanda Catira Espia, espia, quem é que vem lá? Quem é que vem lá? É o supremo rei da quimbanda O rei da quimbanda Chefe de chefe é maiorá Todo o povo tá me saravando Beijo, rei, Exu beijo. rei Papai do Banda mandou me chamar Catira de Umbanda Catira de Umbanda Espia, espia quem é que vem lá Quem é que vem lá É o Supremo Rei da Quimbanda O Rei da Quimbanda tá me saravando. Beijo, beijo, beijo, é. rei. Papai do banda mandou me chamar. Quer tirar é de um banda? Espia, espia quem é que vem lá. Quem é que vem lá? É o Supremo Rei da Quimbanda. O Rei da Quimbanda. Chefe de chefe é maiorar. Alaro e Exu é. Todo o povo tá me saravando. Exu rei, Exu bem, Exu rei. Papai do banda mandou me chamar. Oh.